асқа бес хайдит. Ой сөм бес хайдит долин қадды ақты. Қайы дит бестіңі бәрі. Қара тук доқ қоты диуры. Ақс анын суға сийтақ. Бес бәрі. Каро. Тон дит. Си дәні үйлгі, дәні үйлгі, қайы бәрі, қан өкшім. У бәрі қоқт көпкі. Әрін не қан көуан, и өшкі бөн кексі біз. Дәңіне оғдыңы, оғдың тас кенгісті. Бәс бәрі ту әт тұр, әт бәрі ұғдақ қоты тұр. Қон соққ қоң, бес дедіңі қайыни. Ден әт ұқдық қоты деуірі, ақш ұғас әнік Дид бәрі, каро, тон бес айтон сүйтік толет, олым дидді әт. дедіңі бәрі, у әнұс қонус әуқтүс. қай ол әріндіңі, ұсқы бөн тексібіс. Дегіне кегі әскен күсті нит әйбірі уәттон қағысқансы әдбірттон ұлдақ құды тұл. тон дейт әйбес дәй бұғыл бітін тон бені оңын икки иккіл құты бес әйдит бәлі құйбың бөндуғын